Salutare, eu sunt Maxim și avem genul absolut și în acest episod, cum vedeți, ne jucăm Mortal Kombat Competitive Edition. Așa, hai să dăm pe boi, uh, ehm, nu știu cum ce scrie aici, dar haide. Așa, și trebuie, e și a să leg pe cineva de aici. Să văd cine, cine, cine, cine, cine. Sincer, eh, sincer n-am habar cine să aleg. Poate pe Freddy? No. Baraka, Jack, Jack. O să alegem totuși pe... Uh, bă, serios, mă, nu știu pe cine să aleg. Hai pe... Nu, Kenshin, nu, nu, nu, nu. Johnny Cage, Ermac... Reptilan, Hai fie Airmac. Bun, se SB1. Airmac. Spun dificultatea pe easy pentru că nu sunt chiar așa de bun. ieri mi-am scos, mi-am instalat și eu jocul. Și dacă să mai vreți episoade, nu uitați să dați un pum buton de like. Și da. Am vrut, zic, am vrut deja să zic încheierea, dar... Așa arată el în uh, jocurile interioare, adică Mortal Kombat 9. Așa arăta Ermac când Mortal Kombat 9 ori cât sunt în începător și eu, nu m-a judecat. Dar am vreau și eu Kench să se miște. Asta data viitoare să-mi dau pe mediu. Pe... Da, pe mediu. O să dau dificultatea pe normal. Pe normal, e așa. Nu-mi venea mie minte cuvântul. Erma. Și cred că acum să-mi facă... Dacă țin așa, în caz de ceva unde încearcă să și folosească X-ray-ul. X-ray-ul, dacă încearcă să folosească. BAM! Și vreau să știu cum uh, a fost școala azi, pentru ultima zi de școală. Azi a fost la noi, nu știu dacă și la români. Așa. Finisher, așa să căutăm aici un finisher. Să să de să să. de de. nu am mers. Worlds. Foarte șmecher jocul. Mie îmi place. Cyber. Ok. Haide. Sper să câștig și aici. Cât ajung, ă, ajung mai departe, așa tare se mărește și dificultatea. Pentru că aici ating două pe easy și una pe normal, două 3 pe normal și apoi două, uh, una pe hard și uh, una pe very hard. Cred că așa este. Mai ține, bă! Așa. Fugi, bă! Bă! Vreau să fac X-ray. Mai dă încă două lovituri. Hai, please. Mai dă încă două lovituri. Hai, bă. Așa, așa. Thanks. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bam! Și... Bam! Ermac wins. So fight. Haha. oh, the boo. Deja mă nervează. Cyber ăsta. Tu te bă! Hop. Eu nu vreau încoace. Magie! Ua! Ua! Ua! Ua! Sheva. Sheva. Da? Bine. Ermac versus Sheva, care îl câștigă foarte. Ermac contra o fată care îl câștigă. Ah! Bă, ăsta are patru brațe, nu-i corect. A să fie ca lui patru brațe. Dacă știți din Ben 10. Ah, oh, yeah, bă! O, vă credeam... Bă... Nu, bă! Oh! Oh, motherfucker! Că nu sunt chiar așa de tâmpit. uite-vă jos. Hop. Bă, de ce mișcări am, bă. Arba. Goodbye. Uite bă la ea cât de cât cât de tare însângerează șut la mire, bă. Tu te fă de aici. Bam! Capul rupt. Și... Pa! șocan și spatele rupt. Bă, cum te mai poți scula după așa ceva? Oh! Bă. Fă încoace. Uh, a! Finisher. Da, să vedem Finisher. Unul mai simplu. S, S, S, S, A, S, U. Aha. S, S, S, A, S, U. S, S, A, S, U. Da, yes. Remarco. Bebaldi. Ha! am făcut pe Balti. Am făcut-o din nou mică. Ce? Oh my god, m-a luat cu Kano care e pe jumătate om și pe jumătate robot. Bine, bine, bine. Fight! Bă! Deodată a început el. Dar mă, niștește-te, bă! Man, vină bă încoace. Tu nu ai convertit, tu ești. Bă, ăsta nu e convertitul. Bă, păi, învârtitul lui. Haide, bă, te bă. Nu, deja m-ai saturat, bă. Haide. Acum! Am văzut ca să pierd. Arma. Cam -am, nu l-am rănit la picioare. Haide, bă, tu mai cu cercul tău. Na, bă! Fac că tu ești doar cu cercul. Nu mai faci bă cercul, gata. Nu cred, bă, asta da voi de fiecare dată. Vină bă încoace. Haide, vină ca. Fă mișcare. Ah, mai asta. fost se pe față. Dacă mă câștigă și roundul ăsta, eu mă las de joc. Unde s-a turat băi din mișcarea asta? Bă, ăsta nu e cu cuțitele. Bă, știi că la copii nu se poate de juca cu cuțitele. nu cred, bă. Nu, nu, nu, nu, nu. Yes. Asta văd acum finisherul. Unu, așa. Bun. А, da. Sau Mă să vă acoperi că Erba Queens Bă, deci m-a da, ce m-a bătut roundul ăsta Știi, ba, eram la 4 Bă. Dar nu vreau să mă bag cu fete. sunt ușoare. Acum se folosește... Da. Terminăm roundul ăsta și dacă... Nu e roundul, dar miciul ăsta și închidem. Nu o să țin așa chiar tot episodul. Wow, Breaker Series Stai bă, liniștită U uh. Și dacă vreți să ne jucăm Ghost Simulator zici ce jocuri vreți în afară de GTA 5 pentru că asta anul viitor o să filmez GTA 5 anul viitor, anul viitor, da, da, da că n-o să găsesc și eu discul de schimbat Windows-ul ăsta că trebuie să-l schimb numai decât mai hai să treci la ureche, fă! Aaaa. Da, terminăm meciul ăsta și închidem. Escreva no Safari, por favor. Boom. Пока, пока, пятку, a tua овятся. la ea și la mine nici. Eu să coace finisherul. Ok, ne uităm repede la un finisher care să meargă. SW SG Bă! Arma cu Ok, și cam cu acest episod, dacă v-a nu uitați să dați un punct de like. Eu am fost Maș și noi să ne vedem data viitoare. Pa!